7 Juli. Bangkitkan, Marilah kawan menembus telinga untuk mawar. good. капкан sedikit waktu mempertemukan Sedikit kata tak sempat ku ucapkan Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah menjadi kamu Dirimu yang pernah singgah di dalam hatiku menjadi mawarku menjadi penyemangatku Ku tak tahu kan begitu Ku tak tahu kan begitu Ku tak tahu kan begitu indah Hanya sesingkat ini Perjalanan asmaraku denganmu Perjalanan asmaraku denganmu ngang ngủ Sedikit waktu mempertemukan Sedikit kata tak sempat ku ucapkan Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah menjadi kamu Bahagialah selalu Bahagialah selalu bahagialah selalu Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah menjadi kamu. bisa menerima Wahai kekasihku Sampai kapan harus menunggu Bosan aku lama menunggu Lama menunggu dirimu Cepat putuskan saja pacarmu Lalu pergi kebangkuanku akan semua telah berikan tanda